Bienvenue à tous, Belkas, bienvenue sur Banque Atlantis, Tim Siwin, bonsoir. 15 raisons pour investir sur Banque Atlantis, c'est parti. Alors oui, pourquoi investir sur Banque Atlantis Déjà, il faut savoir que Banque Atlantis est un investissement d'avenir. Manque Atlantis s'engage à l'éducation et à l'instruction des enfants et des futurs parents. Premièrement par l'éducation, par la transmission du savoir, de la sagesse de nos ancêtres, mais aussi par l'instruction comme par exemple des cours euh, de maths. Il est possible que l'on fasse justement des cours de mathématiques, des cours de soutien, d'aide scolaire justement pour euh, les enfants. Donc tout ça participera justement à l'essor de, notre jeunesse. Manque Atlantis veut justement le développement de la jeunesse maghrébine le développement, mais aussi de non seulement de l'instruction, mais aussi de l'éducation. Et là, c'est important que nos valeurs se perpétuent à travers les générations. L'apprentissage de la langue biblique, de Tashlahit en l'occurrence, et oui, nous sommes déjà en train de préparer des cours d'enseignement de langue berbère sur le site Manque Atlantis. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Ça fait partie de nos objectifs que de transmettre la pratique de la langue et l'enseignement, conjugaison, grammaire, et orthographe, bien sûr, l'alphabet libique n'est pas en reste, nous sommes en train d'étudier. Prenez garde, ça va vraiment euh, être euh, quelque chose euh, de phénoménal. Bien sûr, pour pouvoir participer, il faut s'inscrire sur le site, c'est primordial. Qui dit renaissance civique, dit religion libique. Effectivement, sur Maroc Atlantis, nous nous engageons au développement d'une spiritualité 100% libique, 100% indépendante. Désormais, vous aurez un média qui parlera de la spiritualité de vos ancêtres et qui fera, veillera justement à, vous mettre au courant de tous les faits et découvertes à ce sujet. L'indépendance culturelle pour nos peuples. Effectivement, Maroc Atlantis un média qui s'engage à nous permettre justement de nous exprimer, de parler de notre culture, bien sûr de, pouvoir accéder à un savoir très large, qui soit méditerranéen, donc euh, pas forcément du Maghreb, mais en tout cas méditerranéen, de pouvoir justement apprendre des choses importante de nos frères, de nos cousins méditerranéens, et vice-versa, de nous aussi transmettre notre culture, mais l'indépendance culturelle et justement le fait d'être capable de subvenir à nos besoins, d'être autosuffisant, de nous autoproduire, et ça c'est quelque chose de vraiment important, le renforcement tribal et politique. Effectivement, soutenir Manque Atlantis, c'est justement permettre à, à ce que toutes les forces vives soit concentrés et soient réunis autour d'un média qui véhicule justement euh, notre force en tant que peuple, en tant que civilisation. Et bien sûr, vous savez très bien que le tribalisme est la force du Maghreb, c'est ce qui a toujours été sa force, c'est justement la, la, fierté de ces tribus et nous veillerons justement à les faire connaître leur nom, leur identité et leur patrimoine et évidemment leur histoire. Oui, effectivement, une information objective parce que, comme vous le savez, beaucoup de médias vont parler des Nord-Africains, des Maghrébins avec, bien sûr... You are fake news Bon, on va pas dire qu'on va pas se mentir, hein, ils vont pas être très objectifs. Nous, justement, on va pouvoir vous apporter des informations très objectives et surtout qui, justement, respectent euh, notre, euh, nos populations diverses et variées de tout le grand, euh, le grand Maghreb et de la Grande Libye. Pour les projets de l'audiovisuel, bien sûr, il y aura beaucoup de divertissement. Il y aura des films, il y aura euh, évidemment euh, des clips musicaux, il y aura des animations, des animés donc, et tout ça dans la, le, registre de la culture libique. Vraiment, euh, je vous invite à nous soutenir, franchement, ça vaut le coup d'investir sur Atlantis pour justement avoir ce genre de réalisation, que ce soit des courts-métrages ou que ce soit, ne serait-ce que les clips musicaux, ça vaut le coup. Oui, oui, ça vaut. Après, évidemment, les documentaires, les reportages, les, voyages, on vous fera découvrir plein de pays différents, plein de régions différentes. Ça ira de l'archéologie à des émissions de mode, etc., etc. Les séries éducatives, pédagogiques, pour enfants, euh, les, tutos, euh, cuisine, beauté, etc. Transmission de notre euh, patrimoine dans son aspect culturel, économique, religieux, bref, des émissions à ne plus en finir, vous serez ravis et vous verrez bien sûr, de vous découvrir toute euh, l'équipe de Maroc Atlantis et des gens et des nouveaux talents, un média économique, vecteur de développement rural. En effet, le développement du commerce en ligne nous tient à cœur, donc nous vendrons justement des produits libiques en ligne, aussi bien cosmétiques, santé, euh, culturel, mode, vêtements, donc il y aura vraiment pour tous les goûts, évidemment alimentaire aussi, et des bijoux, Atlante évidemment, et euh, beaucoup d'autres surprises. Ça peut aller de la banale petite savonnette euh, bio, à l'huile d'argan Aux dentifrice euh, bio, au shampoing bio, des baumes à lèvres pour hommes ou pour femmes, à l'huile d'argan toujours, pareil pour les crèmes hydratantes, des produits bio, responsable de nos régions, à l'huile d'argan, à l'aloe vera, que des produits sains, bien sûr sans additifs, sans produits chimiques et sans allergènes. Évidemment, le grand classique, l'huile d'argan cosmétique, l'atout euh, beauté numéro 1. Des sérums euh, libiques à l'huile d'argan, l'aloe vera au choix, vous aurez des produits vraiment topissimes ce sera des produits véritablement bio et véritablement et bien sûr artisanaux, c'est-à-dire réalisés par des gens locaux, ruraux et euh, des gens de nos, régions, tout simplement des gens, euh, des villageois, des gens responsables et des gens qui ont vraiment une éthique et euh, une envie de vendre des produits de qualité et tout ça, avec Manque Atlantis, nous pourrons vous transmettre. Des croix de Vinus, aux croix amazoniennes, Vraiment, vous en aurez pour tous les goûts et vous aurez des produits de haute qualité, bien sûr en argent, le plus pur qui soit. Vous aurez aussi des produits de très bonne manufacture en cuir, des chaussures donc, des, des chaussures Atlante et Ducal, vous aurez vraiment tous des accessoires de mode, vous aurez vraiment beaucoup de choses de fabricants artisanaux de nos régions à votre service sur notre Atlantis. Et bien sûr des produits d'accessoires high-tech, évidemment mais surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est le commerce équitable. Évidemment, vous aurez un commerce éco-responsable et libique, dans le sens que vous aurez des produits qui participeront à, une répartition équilibrée des richesses, c'est-à-dire que dans le prix d'achat, vous aurez bien sûr le bénéfice de Maroc Atlantis qui sera pris en compte, mais aussi celui des fabricants, des artisans qui seront revalorisés de façon à développer justement leur profession et euh, leur donner envie de toujours plus nous ravir de produits euh, locaux et artisanaux. La création d'ateliers de production et fait partie justement de nos objectifs. Nous voulons que euh, Maroc Atlantis soit euh, un créateur d'emplois dans les milieux ruraux et que nous participions justement à l'essor des métiers artisanaux dans nos régions et donc de l'emploi ça euh, va de soi. Donc oui, nous allons recruter des gens, effectivement, créer de l'emploi, créer des, ateliers de fabrication, mais nous allons aussi euh, créer de l'emploi en embauchant des artistes, évidemment. Comme vous l'avez compris, les projets euh, d'audiovisuel, tout, ce que je vous ai dit précédemment, ce sera justement réalisé par des acteurs maghrébins, des acteurs qualifiés qualifiés, des gens qui ont cette profession dans le cœur et qui veulent absolument vous transmettre leur amour du métier d'artiste, de comédien, etc. Donc, vous attendez-vous à ce que, bien sûr, on embauche des gens pour euh, faire tout cela. Et donc, votre soutien, votre financement participera à ce genre d'œuvre de création. Ah, évidemment, le plus, le plus évident, ce sera la vente en ligne de livres, de livres libiques, de e-books, et bien sûr d'autres livres, euh, comme celui-ci d'ailleurs, qui, qui, vont vous apporter une véritable connaissance, une richesse pour mieux comprendre la culture libique et notre patrimoine multimillénaire et richissime. Nous allons justement apporter une auto-édition et permettre justement à tous les écrivains, auteurs et essayistes euh, maghrébins de se faire connaître et c'est un grand projet et nous le ferons sur Atlantis, nous le ferons en ligne, nous ferons même avec les e-books s'il le font nous le ferons. C'est bizarre, on n'a pas parlé de vacances. Et effectivement, nous allons organiser des voyages à Bodé, des voyages justement qui vont vous faire découvrir des, endroits merveilleux dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Évidemment, il y aura aussi les possibilités d'avoir accès justement à des tatouages libiques parce que c'est un métier qui se perd. Évidemment, ceux qui voudront participer à ces voyages pour découvrir notre culture pour justement avoir accès à toutes ces activités comme la randonnée, comme le tatouage, comme justement la, découverte, euh, la chasse, etc. Enfin, il y aura plein d'activités. Et eh bien, tout ça, vous pourrez le faire avec nous. Nous organiserons aussi des ateliers d'art, des ateliers justement pour nos enfants, pour leur apprendre à dessiner, pour leur apprendre à être créatif parce que justement au Maghreb on a besoin de ça, d'une future génération d'artistes, de gens qui s'expriment. Donc nous voulons promouvoir la création artistique chez la jeunesse. Car si aujourd'hui notre jeunesse arrive à s'exprimer, à dessiner ainsi, demain, l'avenir est à Donc, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la à vos amis. Pour les commentaires et les questions, c'est en bas, dans la barre des commentaires. Vous avez notre compte Tipeee là. Après, si vous voulez contacter nous par mail pour nous donner euh, plus euh, d'informations, toute aide est la, la bienvenue. Maroc Atlantis, votre média d'aujourd'hui et votre fierté de demain.